東京都杉並区からお越しいただきましたダンスインフェスさん前祭り組の皆さんですどうぞ 全国の総踊り局である「舞祭り2003仰げば尊し」ですこの曲は私たちがこれまでずっと大切にしてきた舞祭り曲の一つでもあります曲の途中には「感謝感謝」という歌詞歌詞が but to me. Thank you. からねお越しいただきました男性皆さん、前祭りの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします